a frente, ó. Braço aqui em cima já tá. Frente, frente, ó. Braço aqui em cima já tá. Frente, lado, cima. Aí daí depois como é Aí, aí tu vai pisar de novo, pisar com o braço para baixo. Daí tu vai ter impulso. Porque aí fica uma, tu te descontrola porque o braço está sempre para baixo, não tem como impulsionar o chão. dela contigo. Fica só lá em cima. Chão, chão, chão. também gente precisa do chão, do peso do corpo no chão. A gente não vai se entregar para o chão para depois ativar a musculatura. A gente entrega o peso para o chão com a musculatura ativada para saltar. Tá? Daí a gente consegue ter força, tirar a força da onde a gente precisa. Parece que se a gente tem que fazer vários saltos seguidos, E porque tu tem facilidade de assaltar, mas é tu não tá fazendo. Não Imagina se tu fizer. Tu passa aqui em um, tu já chega. Uhum. Bora? É isso aí. Tu sentiu a diferença? Quando a gente fala, a gente sente planando. Eu também estou, mas eu estou é de questão de segundo que o braço passa embaixo. É questão de segundo, é um caminho, assim, por isso que não é fácil, porque tem aquela, aquela velha coisa de ligar uma coisa na outra, né? A segunda perna vem dobrada, tá? É diferente de... Vamos uma última vez os dois lados? Bora! A cara de desespero do Juliano. Não, meu amor. É. Vamos! Gracias. vai pesar. é o braço. Aqui tá seguro. Não é o tronco que vai... Já baixou a cabeça, ó. não é a cabeça. É o braço. É esse impulso mesmo, gente. O próprio, é, o próprio braço já dá um impulso. Vai lá. É o braço, não é o tronco. pura